Здравствуйте! Сегодня поговорим о приготовлении компоста и для чего он нужен. Многие думают, что приготовление компоста это очень просто. Сложил ящик или кучу ветки, листья и прочие органические отходы, накрыл и жди, когда он созреет. Простое решение, как нам кажется, но ну, не совсем Правильно приготовленный компост поможет почве восстановить жизненные силы и повысить плодородие, улучшит ее структуру. На практике каждый знает, как сделать компост и готовит его по-своему, исходя из своего или другого опыта. Зачем делать компост в домашних условиях? Ведь сейчас его можно купить, многие могут спросить. Да, конечно можно если только вы уверены в порядочности производителя. Иначе можно не помочь земле, а навредить ей. Только приготовив правильный компост своими руками, вы можете быть уверены в том, что он принесет пользу, а не вред вашим растениям. Теперь расскажем, как правильно приготовить компост. На дно емкости, в яму это не нужно, уложите обрезки веток или другой материал, который будет выполнять роль дренажа. Необходимо помнить, что каждый пласт отходов должен быть 30-50 см, затем слой земли 5-10 см или ветки или другие растительные толстостенные отходы, которые будут служить проводником поступления воздуха до нижних слоев компостной кучи затем снова отходы и так далее, но не более 1 метра по высоте. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше будет качество готового продукта. Слово «компост» переводится как «составной», значит из одного компонента сделать его невозможно. Полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса – одуванчики, тысячелистник, ромашка и другие растения, находящиеся на нашем огороде. Азотистые и углеродистые отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором Байкал или другими М-препаратами. Для быстрого получения компоста необходимо перемешивать его, Вся масса обогащается кислородом, слои перемешиваются, разложение происходит быстрее. К тому же так легче контролировать степень увлажнения компостной массы. Чем чаще вы будете это делать, тем скорее получите зрелый компост. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.